poster ini poster cukil tujuannya buat agar masyarakat juga bisa memilih karena banyak janji-janji yang dari eh, partai-partai uh, atau caleg-caleg jadi kita ngasih pilihan buat masyarakat jadi bisa ngerti apa yang yang mereka inginkan gitu. karya kawan-kawan Taring Padi, street art kawan-kawan Taring Padi tentang mensikapi pemilu 2014. yang pertama adalah eh, tentang pendidikan politik untuk rakyat yang kedua adalah tuntutan rakyat. penyikapan kita terhadap uh, pemilu saat ini dan uh, merupakan tema-tema tentang ada buruh, petani dan beberapa tema lainnya seperti HAM uh, eh, dan merupakan uh, pendidikan politik bagi masyarakat. pemilu ini dibuat sebagai media pendidikan politik untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi pemilu itu sendiri. Semua itu kami uh, diskusikan bersama, setelah itu baru pembuatan sket dan uh, waktu itu teknik yang kami pakai adalah cukil kayu dan kemudian sekarang diaplikasikan ke dalam print dan kami harapkan melalui uh, poster ini juga bisa dimengerti oleh semua kalangan.